kona wazi zibadde nungi naye abali ba organize abamu tebategeera bulungi hmm? uh, naye nga awadi zibadde nungi hmm. zibadde nungi naye omuntu yansasudde nzigempefoming eh? but after aŋŋamba tokkirizibwa simanya kukola naba came with my dancers. Kakati omuyimbi Grunedi gwe balanze ku performance listing nga tayimbye. Grunedi gwe bakoze ki? Gwe balanze ku performance list. Hmm. Nga tetumulabyeko ku stage. Aganye oyimba. Lwaki aganye? Yaganye oyimba. Um, twakoze abampa list yaba performers since yaba booking. Eh? So I was the director of the show. Ne tuli hasinga yesterday. everyone was briefed nebamugamba kyalina okukola nabadde nkoze performance yange ne wembule wembule nade koze performance yange ne wembule nga tulina ogikola ngaeri perfect mm. tusanyuse abantu baffe understand mm. kuba ebintu bya byonna bibadde oba bitya sitegeera mm. naye after after nzija okukola bampise performing m coming my im coming to perform n'abantu bange benina okukola nabo omuntu aŋŋamba mbu tetwagala mbwabo tebakkirizibwa ku stage badansa bange sitegeera mbu tebakkirizibwa ku stage sitegeera mm-hmm. bampise wano sawa satu ate after i came here I was supposed to perform at 9 tuli ziri 12 mbadde patient ninze bawadde obudde bwaba respected ne for them bagala seven zije mbu mbubwomu ukitegeera mm. buli muyimbi ayimbi olimba mitwas joined so bwaba it's two-sided, it's two professionals trying to understand each other. So Babanga were interfering with his profession, he's right to refuse to perform. Baba Tari comfortable, he's very right. Hmm. Ochitegera, he's very right. And it's, it's also right for me to protect eh, show Jebangwa Siza. Because if it messes up, then I need to go back blaming her. It's me. So Briomali right. Ochitegera, yeah. Chitufu yazeda, sichiganyeko. era nenjogera naye nemugamba ogenda kukola ne bano bebakoze rehas oze tugaddewo abantu bali munda alinga eyampise ku shoyo okolaki okunsuula yunderstand mbadde nzize nzenna naye nga kyenjagala okugamba abo baguys bano bagayi bano abaoganizinga show babushi bani ye omuntu oba omuyise ku show muyimbi munauganda muwe ekitiibwa yunderstand muwe ekitiibwa buba ompise performing let me do my best to keep my brand heavy yunderstand nzize nzize ne timu yange we came to, to give a best performance ne guy nalemesa performance yange ostegera abo bagay bagay ba bariba baba richa hand i don't know bonaba bade mwezo mwezo gundi zawe kuba was supposed to perform at the words na i was paid simanyi naye nga sijaga mambo bushi obane sija kiteka ku muntu naye there was there were there to obade respect at all kwatoyinza kuyita chris brown ku shoyo ye najja ne tiimu ye azze kuwa ne benshow no am grenade na am giving an example singa abadde chris brown bro they, they won't even say nothing understand naye nze lwakuba ndi muna uganda the disrespectors bwoba nga toyagala mpafamaye ku shoyo don't come and book me ositegeera bononya obudde bwange bakoze biki right now after i'm coming to perform they're saying mbuba dance about tebakirizibwa ku stage what is that oh, najja yesterday bavudde wanathink mvudde wano saa kumi nemu naye twabadde naye up to rethink saawa nnya narehasinga ne badanse abakoze ki ababaddewo so weyarehasinga ne badanses ababaddewo nangamba omanyi ekitegeera ah, omanyi badanse ababaddewo ah, sigenda kusobola kukola ki kubakozesa nange nemugamba ok jangu kumaca tuyitemu its a live broadcast mm. so nenjogera naye nemugamba omanyi bro tukole kumaca taze kumaca aze oregulo nemuyitiramu nemugamba omanyi bali badansa bangi bakikoze ekoze nebakikola mm. okitegeera so bakikoze najja naŋŋamba aze ne badansa the issue is tetwarehasinze mm. ate its a mega mix oyina rickman gurne neki ne bent boys sina wenkigatta naye performance yo yaddakiika ntonoyo sona but sinze sitegedde kibadde backstage thats honest truth mbuzira shadrak shadrak nangamba gruneda aganye okuyimba baba badansers be babaganye don't come and book me ositegeera bononya obudde bwange bakoze biki right now after i'm coming to perform they're saying mbuba dancer bo tebakkirizibwa ku stage what is that okay oba obuzibu buvuddeku mwe kwetulabyeko bali ba benti boys nga bo balina abazinyi babwe babwe those are normal dancers brov you understand hmm. oli muyimbi mulala nange ne muyimbi mulala buli omu alina engeri gya organizing a performance ye understand oba wembule all they have to do is to respect someone's brand you understand tojja kumbuukinga ngaogenda kundeeta ate after Thomas Asude, you understand? You wasted my time. I don't disrespecting. Bro, on Wembule, I never na balabirida. Wembule jango. I never na basuka nemu nemu chikumi. Balabirida. Ustegera. Nze when when when omulimo. Mbambere de obulambu abana abangi nyo. You understand? So when zija ne Wembule kushona babana. Tamanyi abo tebamanyi bana bebamenye mitima kushoya kugundi yawe. Ustegera. Abana bali yao banonya chakulia. I tried I supported a foundation. You understand? I never gambia will come with the foundation. They do the best. You understand? Bakura Burunji. Ne to saw se wa guy by the messes of Gundia fe. You understand? Kurokubo Bashiva Sazi, I don't know. Basa should the center zone. No, they have my balance. You actually made the bagenda kuzin. But I don't I don't care. You understand? Kubanze. Seta kuzogira. Nayenga in the chamber de fakenyo to do the best performance. It's not even about the money. Oh, mbuzia Shadrack, Shadrack na ngaba grenade aganyo kuyimba baba dancers be babaganyo. So mm. yeah. Itegeza grenade aganyo rokuba mugobye ba dancers abatakoze ngaso. Yeah. Njo kitwala kwa shadwa kasa kunimba msaji arude mu industry. Oloza, uh, who is to blame? Right? Who is to blame? I don't know. Is it me? Simanyi mbuza. Na okola ku TV. Omuntu wabata yakoze rehearsal. It's the uh, it's the closing performance. What do you want me to do really? Mm. Oshitege mukwano gwange. sinti ndi disrespecting oba nkoze ekintu kyonna oba okitegeera azze nenjogera naye nakkiriza shadrak nanga nemugamba the issues kati badansa bagenda okukola bamanyi where the cameras are bamanyi how weare moving bamanyi amatala bamanyi costumes etwasaze they don't know hmm. okitegeera so lwaki temumulese naperfominga yeyekakale nanti script weyabadde it was a mega mix three performances okitegeera buli muyimbi ayimbi olimba it was joined so okukola best performance ate bushing bushing nboyi wange naye kyonna kibaddewo simanyi lwa kibaddewo naye its not good but kivudde kubanga they don't respect people's brands mbabanja naye bwe baba tebampadde baba tebampadde be bamanyi omesaze nadde nakuyimba saawa satu ziri saa mukaaga nzizaogwange nagukoze singa size singa size bandigambye mbu oyo omuyimbi simanya beba bantu bononamanya g'abantu understand tubulire embeera ebaddewo bakuganya egenda ku stage n'abantu nze bangambye ngende enyimbe nga bo abankolera performance zange bulijjo sitegeera hmm. nembagamba nze nina tiimu yange benkola nabo kuki ku stage nene bangamba mbu abo tebakkirizibwa ku stage yaffe hmm. sitegeera akyabanja mumubanja contract zesimanyi bw'aba abanja bajja musasula ne bw'aba tayimbi I simanyi ki contract gye and my job is to do the show i'm not the talent booking agent okay agenza yeah. anyiza n'agamba essalawo limu mulaze libadde ly'amaanyi ah, nsonyiwe bamulaze ezzalawo nange naye musonyiye kubanga nange ndaze ezzalawo kubayo hmm. omwana nzaala muzaale nzaala muzaale ayise mu mikono gyange okitegeera so bw'aba alowooza muzaalaye then ansonyiwe hmm. naye kyemmanyi si I was doing my job kiriŋaŋa nze nange omusana ku stage ne mugamba sazaamu oyimbe rege mm. tekisoboka im doing my job its the last performance we are live on tv what do you want me to do should i risk because of friendship singa nkikoze nebimesinga up baligambye bush yakikoze kubanga mukwano gwe tewandimbukinza kuba nakugambye no siganye i told them im coming with my team to do what to give a performance a great performance because thats what you want okitegeera ne bakikkiriza naate ku lasiti nzijja walinga ebibiriwo emipango pango okitegeera i came to give you a best performance nze nga bwenjimanyi bwe performinga but you telling me your people are not allowed on the stage you, you're supposed to come alone tewali bantu bangi simanyi kyebabaddeko naye njagala ngambe bafanzi bange babadde bazze okundaba today nti wabaddewo ebibaddewo okitegeera naye nga balina okulandinga okurespectinga people ositegeera if you have a problem with me sort it with me ositegeera togezaaku ositegeera that was engood i didn't like it oba okitegeera i also have a career to protect nga naye bwalina so i'm happy tayimbye nabantu batayagala n'ateeswaza mm. but i'm also happy nange seeswazira so it's a win win situation for both of us nze fona naw simubanja era simulinako tabu oh. yeah Yeah, exactly.